протондор менен нейтрондор жалпысынан нуклондор деп аталат ядродогу протондордун саны зарядтын саны деп аталат нуклондордун жалпы саны массалык саны деп аталат нейтрондордун саны масса жана заряд сандарынын айырмасына барабар